Sijai kuona watu wakivaa uh, ah, nguo za yellow lakini leo umeheshimisha yellow. Oh, ni mwananchi. Yeah, mimi ni mwananchi kwani wewe hujui kwamba mimi ni mwana Yanga kabisa? Nafahamu ila leo ndio umeweka official. Yeah, uh, me most of the time bona navaaga yellow. Napenda it's one of my favorite colors. Yeah. So, leo ni ambalo nimetembea na Wasafi. Kuna kipi cha kuzungumza na Rose Mwando pamoja na Christina Shusho? Um, kwanza kabisa ni watu ambao nawapenda Nampenda sana Da Christina, ni mtu ambaye napenda nyimbo zake, na kama mmeona kwenye kipindi changu juzi tu ameniletea mwenyewe kabisa personally mwaliko, na nimemheshimu kwa sababu apart from kupenda nyimbo zake na mheshimu kama dada, so she is an inspiration yeah. So nimekuja kumsupport yeye pamoja na Rose Mhando pamoja na wana gospel wote ambao watakopo leo kwenye usiku. Wema Sepetu ni mtu ambaye ukimpa mwaliko uh, kama hana mambo mengi ataweza kufika. Nafikiri uko tofauti sana, watu wengi sana yes. wanakuzungumzia licha kuwa una kubwa. Unafikiri kwa nini kujitoa katika mialiko ya watu? Um, nimekuwa nini umesema? Unapenda kujitoa na kusupport. Of course mimi napenda kujitoa kwa wale ambao wanajitoa kwangu. Mapenzi ninipe nikupe. Kama uwezi kama receive kwa nini ugive? na hicho ni kitu ambacho mimi nimejifunza nime, nime hivi karibuni tu, kwa sababu nimekuwa nikitoa sana mapenzi afu sipati yoyote in return. Lakini kwa yule ambaye anakupea mapenzi, kwa nini usimrudishie? yeah. Ah, vipi kuhudhuria kwenye event kubwa ya gospel kama hii? Hii ni mara yangu ya kwanza, uweze amini. This is my first time, nimekuwa nikitamani sana kuhudhuria na leo ni mara yangu ya kwanza na imani enjoy sana. So I'm looking forward, niko excited. Unajisikiaje kuwepo katika event hii ya manguli hawa? wa muziki? Najisikia vizuri, najisikia vizuri sana. Naitwa jamani, naombeni ni, niende sasa nikafanye. Naomba tumalizie, naomba tumalizie Wema Sepetu. Um, kwa kweli nafahamu imani yako. And by the way tumeona kuna video ambayo imeenda viral uh, juu ya na mpenzi wako, nataka nifahamu akitokea amebadilisha dini Dio. ni kwa ushawishi wako ama kwa mapenzi yake kama dini inavyotaka? Ama um, iki, ikiwa ni kwa ushawishi wangu, si nitakuwa napata thawabu nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu, yeah. basi itakuwa ni kwa ushawishi wangu. Ushawishi wa wema. Yes. <laughs> Yeah. Giovanni, segui. Sexta da guapa. Thank you. Basi mwili nyuma upesi upesi. leo tuko kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.